kita akan membahas bagaimana kondisi saat wafatnya iblis laknatullah alaihi Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahawa iblis adalah musuh kita semuanya sejak Adam diciptakan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam Dan iblis pun menolak Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan Ma mana'aka Antas juda lima khalaqtu biyadi Apa yang mencegahmu iblis Iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku maka iblis kemudian mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin karena aku lebih baik aku diciptakan dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah Sejak itulah maka permusuhan iblis dengan Adam dan anak cucunya akan terus berlangsung sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi dari Salam ibn Miskin dia mengatakan Su'ila Al-Hasan Maksudnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala Ya Aba Sa'id Hal yanamu iblis Wahai Aba Sa'id Maksudnya di sini kunyah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala Pemimpin para tabi'in Apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan Al-Basri mengatakan Launama lawajadna lidhalika roha sekiranya iblis itu tidur tentu kita akan beristirahat walaupun sejenak artinya menurut Hasan Al-Bas rahimahullahu ta'ala bahwa iblis itu tidak tidur di antara dalil yang menunjukkan bahawa iblis itu tidak tidur adalah Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan dan iblis setiap hari bahkan setiap waktu mengutus sarayahu tentara-tentaranya yaftatinunan nas mereka berusaha memfitnah manusia fa'adhamuhum indahu manzilatan a'adhamuhum fitnatan linnas dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan apa yang sudah kau lakukan kepada manusia maka pasukannya mengatakan fa'altu kadza wa kadza aku sudah melakukan ini dan itu aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan salat aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadhan. aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji dan begitu seterusnya tiba-tiba iblis mengatakan ma sana'ta kau belum melakukan apapun Tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan Qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imratihi aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai Maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri mengambil hadiah berupa piala di kepala kemudian dia pun mendekati orang itu dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan ni'ma anta sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu artinya bahwa iblis tidak tidur terus saja dia mengutus pasukan makanya menurut pendapat Hasan al-Basri lau nama la lawajadna lidhalika roha kalau seandainya iblis itu tidur tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat Walaupun pendapat ini ada yang membantah karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Tetapi ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahawa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode, dengan mengerahkan seluruh pasukannya menggoda kita anak Adam supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahanam na'udzubillah Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bedanya iblis dengan kita kalau iblis itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangguhan usia karena dia sendiri yang meminta kepada Allah azza wa jalla Fa'angdirni ila yaumi yub'asu Tangguhkan diriku Sampai pada hari Dibangkitkan manusia Dibangkitkan kiamat ini Kepada manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Innaka minal mungdorin Kalau begitu engkau termasuk Orang-orang yang ditangguhkan Artinya iblis diberikan oleh Allah azza wa jal Usia yang panjang sekali berbeda dengan Adam dan anak turunannya dibatasi usianya al muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal lalu bagaimana iblis mati kapan dia mati bagaimana kondisi dia mati bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya bagaimana dia merasakan kematiannya al muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ahnaf Ibn Qais Suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia melihat ada halakoh yang sangat besar, banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halakoh itu yang sedang berbicara adalah Ka'ab Al-Akhbar. Sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Ahnaf ibn Qais pun ikut duduk di halakoh itu. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an. Dia mengatakan Lama hadar Adam al-wafat Ketika Nabi Adam alaihi salat wasalam Menjelang wafatnya Dia mengatakan Ya Rab Syayasmatu bi'adui Iza ra'ani mayyitan Wahuwa mungdaru ilal waktil ma'lum Ya Rab Tentu musuhku akan senang Akan bahagia Apabila dia melihat diriku Meninggal dunia Sementara ditangguhkan usianya Sampai waktu Yang ditentukan diri Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Ya Adam Innaka turaddu ilal jannah Wa yu'akharul mal'un ila nadhirati liyadhuqa bi adadil awwalin wal akhirin alamul maut wahai adam tenang saja kematianmu engkau akan lang langsung masuk ke dalam surga akan tetapi si malun si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama dari yang terakhir bagaimana orang-orang itu merasakan kematian itulah yang akan dirasakan iblis kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut sifli kaifatudhikuhul maut sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian falamma wasafahu ketika malak, malakul maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematiannya maka Adam mengatakan Rabbi hasbi hasbi cukup ya Rabb cukup ya Rabb maka ketika itu manusia yang hadir di Alaqah Ka'ab Al-Akhbar pun kemudian menangis kemudian mereka mengatakan ya Aba Abdurrahman hadithna kaifa yadhukul maut wahai Aba Abdurrahman ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian tetapi Kab al-Akhbar enggan untuk menceritakannya sehingga manusia merengek-rengek kepada al-Akhbar Kab al-Akhbar ini ceritakan saja kematiannya kepada kami maka dia pun menceritakan dan mengatakan idha kana akhirud dunia وقربت النفخة فإذا الناس قيام في أسواقهم وهم يتخاصمون ويتجرون ويتحدثون إذ بحدة أذيمة يصعق فيها نصف خلائق فلا يفيقون منها مقدار ثلاثة أيام ونصف الباقي من الناس تدحل أكولهم fayabkuna madhushina kiaman ala arjulihim kal ghanami al faziati hina kata beliau Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan Tiba-tiba manusia sebagian mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka Sebagian mereka sedang bertengkar Sebagian mereka sedang berjual beli Sebagian mereka sedang berbincang-bincang Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar Maka separuh dari makhluk pun pingsan Dan mereka tidak sadar kecuali setelah tiga hari dan sebagian manusia yang tidak pingsan mereka bingung mereka linglung mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuan mereka ketakutan seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas lah ketika manusia sedang seperti ini maka tiba-tiba mereka mendengar suara kuntur di antara langit dan bumi dan tidak ada satu pun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, fatafna dunia, wala yabqa adamiyun, wala jinniyun, wala syaitanun, wala wahsyun, wala dabatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang baik buas ataupun binatang-binatang jinak semua sudah mati maka tiba-tiba iblis dia masih hidup karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi dengan iblis maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan wa inni khalaqtu laka bi adadil awwalina wal akhirina awana wa ja'altu fika quwwata ahli samawati wal ardi wa inni ulbisuka al yawma athwatal ghadabi was sakhati kulliha fa anzil bi sakhati wa ghadabi ila mal'uni iblis fa adhiqul mautah alaihi min al-maut واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافا مضاعفا maka Allah katakan kepada malaikat maut aku sudah ciptakan diri sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan maka turunlah dengan kemurkaanku kemarahanku temui si malun iblis itu biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian angkatlah kepadanya bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian lipatkan rasa sakitnya kepadanya ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka lava. Kemudian wa anzi ruhul muntina bi sab'ina alfa kilabatin min kalali bilada agar ruhnya dicabut dengan kalali besi-besi bengkok sebanyak tujuh puluh ribu besi bengkok dari neraka lada Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membuka pintu-pintu neraka Maka malaikat maut pun kemudian Menemui iblis dalam bentuk aslinya di antar langit dan bumi Yang kalau seandainya Penduduk bumi semuanya Melihat bagaimana ngerinya malakul maut tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis kemudian membentak iblis dan mengatakan kif ya khabis berhenti wahai khabis mau ke mana kau pergi maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan Kemudian dipentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan kif ya khabis. Kif ya khabis. Berhenti wahai khabis. Sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian. Maka iblis pun kemudian lari. Lari ke arah timur ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Lari ke dalam lautan kemudian menyelam ternyata di situ pun sudah ada malakul maut kemudian lari ke arah mana di situ sudah ada malakul maut sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika di depan kuburan Nabi Adam dia mengatakan ya Adam wahai Adam sebab dirimulah aku terlaknat Dua ikiranya aku tidak tercipta sebagai iblis Dia menyesal Ma'asyura muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya Wahai malakul maut Sekiranya kau cabut nyawaku Kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku Maka malakul maut mengatakan Engkau akan meminum Dari air neraka lazah Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jal Air neraka Saqar Air neraka Jahim Air neraka yang sangat panas berlipat-lipat Maka mendengar hal itu Iblis Yatamara kemudian berguling-guling di tanah Kemudian dia pun berteriak lagi Kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat Ke arah selatan dan utara Tapi tidak ada tempat kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin saat dicabut mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tapi san, had, riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya. Riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat kerana mengabarkanlah Ka'ab al-Akhbar dan Kab al akbar Ma'ruf dahulunya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini karena para ulama ketika mentafsirkan hadis eh, mentafsirkan Al-Quran ila yaumil waktil ma'lum bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua iblis baru diwafatkan ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama dan ini yang sahih dan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan bagaimana wafatnya sebagaimana dijelaskan banyak ahli tafsir di antaranya pendapat jumhurul ulama ketika mentafsirkan ila yaumil waqtil ma'lum ai ila nafkhatil ula sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama ketika manusia dibinasakan jin dibinasakan malaikat juga dibinasakan maka iblis juga dibinasakan lalu bagaimana wafatnya wallahu alam apakah seperti yang saya kisahkan tadi maka saya katakan kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad maka kita katakan wallahu alam bagaimana wafatnya wallahu alam yang jelas Allah Subhanahu wa taala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah alaihi wallahu alam bisab subhanak labi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh